саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер бүгін қарастыратынымыз 14 төртінші параграф заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі деген тақырыпты қарастырамыз жетінші сынып өткен сабақтың жалғасы әрине бүгінгі сабағымызға арқау болатын негізгі тірек сөздеріміз ол заттың тығыздығы деген ә, тірек сөз болады ал ә, <clears throat> бүгінгі сабақтан сендер не үйренесіңдер яғни зат тығыздығы нені көрсететінін білетін боласыңдар және де заттың тығыздығын анықтауды үйренетін боласыңдар жалпы айтқан кезде тығыздық жайлы мәлімет алатын боласыңдар олай болса бізде let's remember яғни өткенді қайталау мақсатында яғни осындай бір google форм платформасы арқылы сендердің үйге тапсырмаларыңды тексереміз әрине бұл сілтемені ә, видео астында қалдырамын иә сол жерге кіріп міндетті түрде тапсырып кетейік окей ары қарай кеттік мағына тану яғни мағына тану дегеніміз не мына суретте не көріп тұрмыз иә мына жерде бізде не берілген мақта берілген мына жерде ә, темір берілген яғни айтатын болсақ бір килограмм екеуі де иә бір килограмм яғни қайсысы ауыр болады бұл жерде әрине массалар жағынан тең дұрыс па массалар жағынан тең болады деген сөз ал айырмашылық неде болады әрине бұның несінде тығыздығында окей ол дегеніміз былай айтқан кезде ә, тығыздық дегеніміз не деген сұраққа қазір міндетті түрде жауап беретін боламыз мысалы сендерге бір мысал келтірейікші ә, дуалды қатты ұрғаннан иә жиналып тұрған көрпе бар ғой көрпе немесе көрпешелер болады иә соны ұрса қайсысы ұрғың келеді әрине көрпешені себебі көрпешедегі ол мақтадан жасалынған тығыздығы аз ал дуалдың тығыздығы үлкен болғандықтан қолың ұрып қалады деген сөз иә яғни осылай түсінсек болады ары қарай енді заттың тығыздығы дегеніміз не зат тығыздығы деп отқанымыз дене иә былай айтқан кезде сол дененің ә, заттың көлемін бірлігіндегі массасына тең физикалық шаманы айтамыз ол деген сөз формуласы қалай болады екен міне заттың тығыздығы тең болады массаның көлемге қатынасын айтамыз бұл жерде ро деп отқанымыз не заттың тығыздығы деген сөз м деп отқанымыз не дененің массасы ал мынау көлем в деп отқанымыз дененің көлемі иә заттың тығыздығының өлшем бірлігін табу үшін біз қалай істейміз яғни қарайтын болсақ массаның өлшем бірлігі килограмм ал көлемнің өлшем бірлігіне метр куб сол кезде ро тығыздықтың өлшем бірлігі не болады екен килограмм бөлінген метр куб болады деген сөз бұл нені тығыздықтың өлшем бірлігі деген сөз түсіндіре алдық қой ал енді осы жерден біз массаны тауып көрейік массаны табатын болсақ қалай болады формуламыз математикалық ереже бойынша пен көлем көбейтіледі ал көлемді тапсақшы біз көлемді табатын болсақ қалай болады тек қана массаны бөлеміз неге роға өйткені орын ауысады деген сөз түсіндіре алдық қой ары қарай қызықты факт яғни қызықты физика деп қарастырамыз көріп тұрғанымыз жүрек жүрек не үшін көрсеттік иә өйткені бізде физика қызыққа толы пәндердің бірі яғни қарайтын болсақ міне ә, тығыздық тең болады массаны екіге бөлетін болсақ жоғарыдан масса келіп шығады то есть жүректі екіге бөлетін болсақ жоғарыда масса астында көлем шықты ма шықты яғни бұны не дейміз біз тығыздықтың формасы яғни екіге бөлетін болсақ тығыздықтың формасы келіп шығады екен түсіндіре алдық қой яғни бұл қызықты бір ә, физика деп осыны айтсақ болады ал енді жалпы ә, тығыздықтың өлшем бірлігі иә зат тығыздығының халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі жаңа айттық килограмм бөлінген метр куб дедік ал енді ә, 1 грамм бөлінген сантиметр куб неге тең болады екен оның үш дәрежесі килограмм бөлінген метр кубқа тең болады деген сөз түсіндіре алдық қой ал енді ә, бір килограмм бөлінген метр куб неше тонна бөлінген метр кубқа тең болады екен онның минус үш дәрежесі тонна бөлінген метр кубқа тең болады деген сөз ә, ол үшін біз нені білуіміз керек міндетті түрде көлем көлем деп отқанымыз мынандай иә міне өлшем бірлігі не дедік метр куб дедік мысалы бір килограмм то есть бір километр куб деп алайық бірдің өзін жазамыз километрде оның үш дәрежесі бар ғой оның үш дәрежесі километр мың деген сөз иә оның сыртында үш нәтижесінде 1 көбейту 10-ның неше дәрежесі 3-ке үшке үшті көйсек, 9 дәрежесі метр куб болады деген сөз. Математикалымында ереже бар бізде, ә? Иә? 10-ның n дәрежесі, жақшан сұртында m дәрежесі. Бұл деген сөз 10-ның n көбейту m дәрежесі деген мағынан береді. Нәтижесінде дәл сол секілді 3-ті 3-ке көбейткен кезде 9 болады деген сөз. Түсіндір алдық па? 1 ә, дециметр куб деп алайық. 1 дециметр 1 көбейіп тұра береді дитси деп отқанымыз онның минус бір дәрежесі яғни нөл нөл бүтін оннан бір метр деген сөз ғой оны біз онның минус бір дәрежесі және сыртында үш дейміз нәтижесінде бір көбейту онның минус үш дәрежесі метр куб болады деген сөз немесе бір сантиметр куб деп алайық ол дегеніміз бір көбейту санти деп жатқанымыз онның минус үш яғни бір метрде жүз сантиметр бар деген сөз ол деген сөз онның минус екі дәрежесі оның сыртында үш болатын болса не болады бір көбейту онның минус екіге үшті көбейтсек минус алты метр куб болады деген сөз немесе бір миллиметр куб деген бар иә ол кезде бірдің өзін жазамыз миллиметр онның минус үш дәрежесі иә сыртында үш бар нәтижесінде бір көбейту онның минус тоғыз дәрежесі метр куб болады деген сөз ал енді бір литр деген бар яғни литр неге айналдыруымыз керек метр кубқа айналдыруымыз керек ол үшін не істейміз ол үшін біз Э, бір литріміз бір дециметр кубқа тең болады ал бір дециметр кубымыз неге тең еді ол бір көбейту онның минус үш дәрежесі метр кубқа тең еді нәтижесінде бір литріміз тең болады екен бір көбейту онның минус үш дәрежесі ә, метр кубқа тең деп алады екенбіз енді сендерге тапсырма осы жерде міндетті түрде бірден орындап кетейік мысалы 25 километр кубты неге айналдырамыз метр кубқа айналдырамыз міндетті түрде ә, одан кейін барып Э, он екі миллиметр кубты айналдырамыз неге метр кубқа айналдырамыз неше метр куб болады соны анықтаймыз түсіндік па э, және 5 литр неше метр куб болатындығын анықтаймыз түсіндік қой бұның барлығын си жүйесіне келтіреміз яғни халықаралық біліктер жүйесінде көлемнің өлшем бірлігі бұл метр кубпен өлшенеді екен ары қарай кеттік енді бізде формулаларды түрлендіру яғни түрленген формулалар деп тұр иә бірінші болып не істейміз міне қарайық ә, тығыздықтың формуласын жазып алдық мына жерде массаны тапқан кезде қалай болады екен формуламыз көрейік бағана біз жазған едік иә естеріңде болса о масса тең болады ненің тығыздықтың көлемге көбейтіндісі деген сөз ә, ал енді көлем табатын болсақ не болады екен ә, э, көлем мен тығыздықтың орнын ауысқан кезде массаның неге тығыздыққа қатынасын алады екенбіз ал енді мысалы сендерге тапсырма мына кітап деп алайық иә кітап кітаптың несі бар қалыңдығы бар мына қалыңдығы деп алайық иә қалыңдығы деп алайық сол кезде осы кітаптың көлемін анықтау үшін біз не істейміз міне қараңдар ол кезде кітаптың қалыңдығын а деп аламыз ұзындығын б деп аламыз енін с деп аламыз нәтижесінде көлемін анықтаған кезде барлығын көбейтеміз деген сөз так енді сендерге тапсырма физика кітабы бар иә физика физика кітабының несін анықтаймыз көлемін анықтаймыз окей ол деген сөз физика кітабын өйтіп сызамыз бұның несі бар міндетті түрде ә, мынандай бүйтіп сызылады иә міне дұрыс физика деп қояйық оның қалыңдығын өлшейміз ұзындығын өлшейміз енін өлшейміз нәтижесінде физика кітабының көлемін анықтаймыз деген сөз окей ары қарай кеттік енді келесі бізде видеоға сілтеме дейді видеоға тыңдап көрейік бізде бұл видео міндетті түрде сілтемесін сендерге не ретінде қалдырамыз міндетті түрде астында сілтеме ретінде қалдыратын боламыз Ah, так артқа қарай ораламыз мхм мхм жақсы бізде бұл видеоның сілтемесі міндетті түрде ә, төменде қалдыратын боламыз немесе мына жерде бізде неміз бар ә, мынандай сілтемеміз бар сілтемеге кіру арқылы көрсеңдер де болады деген сөз жақсы ары қарай жалғастырамыз бізде келесі ә, өзіміз дәлелдейміз яғни бұл деген сөз не көріп тұрғанымыздай бағана айтқанымыз ғой граммды ә, грамм бөлінген сантиметр кубты килограмм бөлінген метр кубқа айналдырдық оны қалай айналдыру керектігін сендерге көрсеттік иә мына жерде формулаларды ережелерді жазып қойсақ болады окей ал енді ә, назар аудару керек яғни бір заттың қат яғни бір заттың қатты сұйық және газ тәрізді күйлері бар иә соған байланысты олардың да тығыздығы әртүрлі болады деген сөз мысалы судың тығыздығы міне судың тығыздығы неше дейді екенбіз судың тығыздығы мың килограмм бөлінген метр кубқа тең ал будың тығыздығы не болады екен нөл бүтін иә міне қараңдар нөл бүтін мыңнан бес жүз тоқсан килограмм бөлінген метр кубқа тең екен ал мұздың тығыздығы міне 900 килограмм бөлінген метр куб яғни дәл сол секілді сұйықтың қатты денелер мысалы темір болсын мыс болсын алюминий қатты дене ғой ағаш болсын олардың да тығыздығы тұрақты әрбір дененің өзінің тығыздығы тұрақты болады сол секілді су тығыздықтары яғни сұйықтардың да мысалы май болсын су болсын мысалы су мен май араласпайды неге себебі судың тығыздығы май тығыздығынан үлкен болғандықтан жақсы осыған бір тоқталамыз қазір иә мысалы мына жерде қарайтын болсақ грамм бөлінген сантиметр куб иә мен өрнектелетін кейбір заттардың тығыздықтарын тоқталатын болсақ мысалы су міне судың бір сантиметр куб иә ә, килограмм бір грамм тығыздығы не болады екен міне қараймыз бір грамм бөлінген сантиметр куб тең ал бір сантиметр куб сынап сұйық сынап сұйықтығы оның массасы он үште алты граммға тең болады екен бір сантиметр кубтағы көлемдегі онда тығыздығы не болады екен міне он үште алты иә он үш бүтін он үш бүтін оннан алты грамм бөлінген сантиметр кубқа тең болады екен әрбір міне темір қалай күміс алтын яғни барлығының тығыздығы міне көрініп тұр бізде бұны қалай білеміз яғни ә, қорытындыға келетін болсақ заттың тығыздығы оның ішкі құрылымына анықтайды деген сөз түсіндіре алдық па мысалы ә, міне қарайық кейбір сұйықтардың тығыздығы бұл кітаптың артын ашатын болсақ кейбір сұйықтардың тығыздығы деген бар мысалы мына жерде ә, міне иә бензин болсын глицерин иә керосин көмір ә, э, қышқылдары немесе су э, су су бар бізде одан кейін бар теңіз суы бар судікі мың теңіз судікі мың отыз себебі теңіздегі суды іше алмаймыз өйткені ащы болады сол себепті иә сол сияқты сүттікі міне ә, сынаптікі майдікі яғни әрбір ә, сұйықтардың өзінің тығыздығы тұрақты болады екен оны қандай жағдайда килограмм бөлінген метр куб және грамм бөлінген сантиметр куб жағдаймен қарастырған бірақ физикада біз барлығын килограмм бөлінген метр кубпен қарастырамыз түсіндіре алдық қой ал енді келесі қатты денелердің тығыздығына тоқталамыз яғни алмас алтын міне алмас алтын алюминий бетон болат германий гранит яғни бұның барлығы не екен қатты денелер болып жатады олардың да тығыздығы не әртүрлі болады міне қарайтын болсақ тығыздықтар иә алтындікі не екен он тоғыз мың иә ең көбі мына жерде қазір не екен осы осы тоғыз мың болып тұр ғой міне ең көбі тоғыз мың екен алтынның тығыздығы ең үлкен екен түсіндік қой иә дәл сол секілді бұл тығыздықтардың несі ә, бізде көрсетілген кесте бойынша бұлар тұрақты болады деген сөз ал енді кейбір газдардың тығыздығы мысалы азот міне ауа құрғақ ауанікі иә міне немесе гелий иә дәл сол секілді әртүрлі ә, газдардың несі тығыздықтарын осылай анықтауға болады екен не үшін керек бұл есеп шығарған кезде осы кестеге қарап шығарады екенбіз ал енді ә, бізде ә, сұрақ бізден жауап сізден әдіс арқылы мына жерде сілтеме көрсетілген бұл сілтемені біз міндетті түрде осы видеоның астына сілтеме ретінде қалдырамыз бұны тапсырамыз міндетті түрде түсіндік па ә, бүгінгі сабақты қорыту мақсатында осы сілтемеге кіру арқылы Google форм платформасында сендер аты жөндеріңмен тапсырып өздеріңнің білімдеріңді тексерсеңдер болады окей ал енді э, мына бір сұрақтарға жай ғана иә немесе жоқ деп жауап беруіміз керек мысалы массаның өлшем бірлігі иә я ма жоқ па килограмм дейді келісеміз бе келіспейміз бе я болса я жоқ болса жоқ деп жауап береміз окей судың тығыздығы 2000 килограмм бөлінген метр куб келісеміз ба келіспейміз я немесе жоқ немесе көлемнің өлшем бірлігі сантиметр куб дейді келісеміз ба келіспейміз ба немесе э, көлемді тапқанда массаның тығыздыққа көбейтеміз дейді дұрыс па я или жоқ яғни осы сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап береміз окей ал енді мына бір неге тоқталамыз тығыздықтың дұрыс емес мәндерін белгілеңіз дейді қарайық бізде мына жерде қарайтын болсақ бір бүтін оннан бір килограмм бір литр дейді міне солай ма біз не істейміз бұның тығыздығын анықтаймыз мынау не ішіне не құйылған әрине ә, құйылған су құйылған деп қарастырайық окей су құйылған деп қарастырайық ал мынасында ә, э, массамыз нөл бүтін оннан бір килограмм ішінде бір литр яғни қай ответ дұрыс белгілейміз бұны неге айналдырамыз міндетті түрде бұл жерде тығыздық бірді табамыз және тығыздық екіні табамыз окей ол деген сөз массаны бөлеміз неге көлемге массаны бөлеміз көлемге яғни мына дененің массасын массаға көлемін көлемге айналдырамыз литрді неге айналдырып аламыз міндетті түрде метр кубқа айналдырамыз окей литрді міндетті түрде метр кубқа айналдыруымыз керек сөйтіп барып есепті шығарамыз ал енді түсіндірме есептер міндетті түрде бізде есептің шығару жолын көрсетеміз міне есептің мәні берілген одан кейін барып соған байланысты шешімді көрсетіп қойдық иә и мына форма арқылы тығыздың формасы арқылы форманы түрлендірдік и нәтижесін есеп шығардық иә ал енді пысықтау тайм деген жобамыз әрине білесіңдер біз осы тақырыпқа байланысты бар болғаны бес есеп береміз осы есеп бес есепті шығарамыз талдаймыз түсінбеген болса комментарий ретінде қалдырамыз және де мұғалімдерге осы тапсырманың жауаптарын шығару жолымен жіберіңдер так оқушылар бүгінгі сабағымыз түсінікті болса міндетті түрде біздің каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдырайық түсіндім немесе түсінбедім деген секілді окей келесі сабақта жолыққанша сау болыңдар